ಮಗ ಬಂತಾ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಗ ಬಿಟ್ರು ಮಾಡು ಮಾಡು ಮಾಡು ಮಾಡು ಶಿಟ್ ವೈಫೈ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಡೇಟನ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟನ್ ಮಗ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಶಿಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಗ ಇವಾಗ ಹೇಗದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ತಡಿಲೇಬೇಕು ಮಗ ಮಗ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಾ ಮಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡು ಮಗ ಅಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಮಗ ಟಿವಿ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡು ಓ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನಾ ಹ್ಮ್ ಬಸ್ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ ಮಗ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಜೆಟ್ ಆಗಲಿ ಸದ್ಯ ಖಾಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಕಿ ಬಂಡ ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರಿ